стало чуть посвободней. В общем, это полумарафон Хельсинки. Бегу на час 50. Вот а чуть-чуть припоздал на старт. Поэтому приходится сейчас бежать, догонять своего пейсера. Вон там впереди. Вот. Погода чуть теплее, чем ожидал. Но в целом пока все комфортно. Жары нет, дождя нет, ветра нет. Вот посмотрим, как будет дальше. Я вот сейчас пейсмейкер ну, час 55. Вот. Попробую догнать пейсмейкера на час 50. Пока первые несколько километров достаточно узко, ну как и на любом старте. Много бегунов, все разбегаются. Вот, но в целом комфортно. 2 километра. Там была сзади, может быть, видите, табличка 2 километра. Хочу а обратить внимание, вот белая линия у меня под ногами, размечена трасса, чтобы не заблудиться. Очень полезно для таких бегунов, как я. встретил волонтер, притормозил трамвай. развивать. Вон, кажется, впереди происходит терна. Сейчас 50. А вон там, видите, впереди розовый шарик. Попробую догнать ближайшие пару километров. покрытие изменилось грунтовая вернее, э, высека в принципе немного пыли появилось видно впереди ветер как раз сносит но не сильно Вот уже 3 километра. Ура, осталось чуть-чуть. 18 километров. И все. Как говорится, медалька ваша. А тем не менее, для пейсмейкеров метров 100-150. Так что сейчас я их догоню. И расслаблюсь. Буду бежать в комфортном темпе молчу немножко. Там подъемчик впереди небольшой. довольно плотная группа. Держите, косметика. А тут привет. Подмосковье. Привет. Вот. Так что есть небольшой дискомфорт для меня. Вот земляк бежит уже, наверное, на час пятьдесят. Ну да, наверное, Может, дальше. Кстати, быстрее. Ух! решил убить, так сказать. Московский полумарафон пробежал с этой штукой за 2.09. Она легкая, да? Полкило. Ну, как бутылка воды. Вот на пояс. Плечо. Противоположное ключица начинает а, ну, побаливать. Да, Приходится менять. Я он в Суздале видел мужик сбежал там. Ну, там 50 что ли бежал с этой штукой. Я тут забегал просто селфи-палкой. Да, тоже полтинник. Ну там Нет, так. Там 30. На расслабоне. Там особо не чувствуется. Ну и как бы. А в каком году? В этом я. Ну, Нет, в прошлом. В 12 да? Да, да. Я запрашивал. Даже не смотрел. Не смотрел. Вот. А после этого Питер пробежал за два. На прошлой неделе. Там жара, конечно, была, я чуть не вырубился. Белые ночи, да, что ли? Этот, не, не, алые паруса. Парк трехсотлетия. Я хочу все в Питере, это там, как он там, Найт, это, трейл там, где подписано. Найт White трейл Да, да, да. Слушай, ну... Ну, блин, вода там сейчас, сейчас сюда приехал. Как бы не буду отговаривать, но от зимнего, <laughs> от летнего не бегал. Зимний, в принципе, нормально. Единственное, вот, что мне не понравилось, всем э, говорю, они там сделали это бревно через реку. Через 3 километра после старта. Скопилась толпа, 50 минут просто ждал. Ну, в этом-то, вот при просузах в этом году, ну вот, считай, 17 говорили, тот он там трассу хоть замес сделал. В 16 мы бежали, ну, пока не да, да, да. вообще без препятствий был. То есть там да. Не, ну тут как бы трасса сложная одно, да, как бы. А тут просто тупо стоишь, ждешь, пока все пройдут. Бревно ну, а через реку. Как его там этот Майл, ну, который Антон Шимин, что да, да, да, проводит такой неведу. Вот это он самый, сильный. А, нет, а я имел в виду про Питер. Про Питером. Ну да, это он и есть. Нет, а там под Питером ну, это такой Сергей какой-то. Фейсбук, но, но Фенранда, Фенранда тоже называется он Northern Wander Trail. Да, да, да. Вот. А, ну то есть жили тоже там, да? По-моему, да. Не Потому буду что врать. У них этот, они сейчас это, в Никола Ленивцева проводят. А, да? Вот Жилин, который. Слушай, ну Никола Ленивец прям всех, всех хвалит. Я знаю, ну. Вот. Нет, ну, из-под а дальше. В принципе, я, ну, я говорю, мне все понравилось. Ездить сложно. Вот. Я бежал 34 там, ну, вот, зимой. Два круга, все норм, офигенно. Но ну, вот это бревно, блин, капец. Надо было как-то его оборудовать. Ты на чем мы делаем? Не, а, первый раз я, ну, конечно, бегаю. Вот и я тоже. В 13 году. Конечно, это повторил это, ну все, парки в сентябре. Здесь же? Да, ну короче, сколько тут? Нет, 30 километров что ли от этого, ну от Кирсики. Ага. Ну через Эспорт. В сентябре там их этот, вот, так дистанцию только марафон и 70. Угу. Я вот как бы марафон, ну, как еще не бегал, у меня там 34, что ли, сутки, когда удалось. Ну, понятно, что пробегу. <laughs> Ну, да. Как, и ценой. Да, да, да. Я не из тех, ну как бы. А, не, а я наоборот. Нет, я лучше, ну, лишний раз потренируюсь. Это, а, на самом деле, правильно. Я просто в 13 году в Испании в Мадриде гулял велосипеде. Ага. Люди бегут, все бегут. Маратон, маратон. Поехал за ними. О, прикольно там. Водичку всем раздают, поварей. Да, да, да. Тоже там взял пару бутылочек, там подавал. Все как так мило. Понравилось. В Москву приехал. Московский марафон. Ага. Первый, 13 год. О, водичка. Вот так. был первый пункт с водичкой. Попил изотоник, облился водой. Немножко убежали от меня пейсмейкеры. Сейчас буду догонять. Подъем уже третий. Небольшой, но подъем. Вот, в принципе, профиль трассы было видно, что много мелких подъемов на протяжении всей трассы и большой набор в самом конце. О, смотрите, лебеди. Вон они. Все такие красивые и тягиваем. А теперь спуск. Фух. Наверное, пора есть гель. Хотя, наверное, отсечка. О, небольшая горка. Так. Что-то поясните. От меня убежали. Ну, ничего, по идее сейчас энергию взяли. Я прибавлю. подъем. Даже это компенсирует, поэтому я думаю, что результат будет хуже, чем на алых потому что нет матчмейкера. Вот. Некому тянуть. Так что, так, такой вот реальный прогноз. Фух, подъем. Если это небольшие подъемы, то что тогда будет в конце. батарейку, наверное, менять не буду, так что дистанция будет примерно час. Это чуть больше половины. Вот. Приторможу за 2 метра перед финишем. Ну, там по настроению, по обстоятельствам. Вот. Очень долго, очень много времени тратится на замену батарейки в камере. собор. По-моему, по-моему, по-моему, не соврать бы. Да, по-моему, он называет, назывался Успенским. Я про него читал, когда пока летел. Вот. Очень интересно. Но я нифига не целом расскажу, прочитаю. Вот. По-моему, он является самым большим в бум-бум-бум Западной Европе или Восточной Европе. Западной. Самый большой. Самый большой православный храм в Западной Европе. По-моему, так. Ну, если я что-то собрал, я справа колесо дозрения. Посмотрите. Вот. Тоже как колесо дозрения, не знаю, что это такое. Вот волонтеры. Красивый дом. поддерживают. Вот, все пока радостные. Ну, пока еще 6 километров. Я, в принципе, сам достаточно еще бодр и весел. Вот. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вот, медики. прям по набережной. Тут две корабли, да, смотрите, яхты, катера, осторожно. Еду готовят там. Все очень круто. Вот все такие прям сувениры. Все можно сразу. А вот кто-то куда он побежал. решил срезать, наверное. Вот. Но ну, а покрытие брусчатка. Вот. Камни, поэтому бежать не очень комфортно. Долго я так не пробегу. Скоро стану совсем грустным, устал. О, впереди ваша группа поддержки. И вода. О, пойду вопью. Фу. И еще разгул. Bull. О, thank you. Red Bull. О, точно Red Bull. Спасибо. Сюда. английский язык звучит офигительно мило. Прям такие... Первое, что приходит на ум, это такие мумитроли. Маленькие, миленькие мумитроли. Вот. Очень классно, очень заряжает. Прям улыбает. Все. Ветер дистанции, которые поддерживают, это очень круто. Вот. спасибо ему. И еще один мотор. О, тень. Это очень круто. Да, вот то, что мне сейчас было нужно. Жена меня убивает просто. Бесповоротно. Вот. Могу бегать в холод, могу бегать в холод и в ветер но жара это прямо моя беда. Надо это тренировать. Как тренировать, кроме как бегать в жару, я не знаю. А бегать в жару я теоретически не люблю. Вот, дилемма. Вот, так что, собственно, одной из причин выбора Хельсинки было то, что это более северная страна. И по определению в более северном климате должно быть холоднее. Но почему-то, почему, не знаю почему, О, наверное, надо было лучше погоду изучать. Вот. Холоднее здесь не намного. Да. А может даже и гораздо теплее, чем сейчас в Москве. радует, конечно, то, что трасса в один круг. Это прям для меня очень хорошо. Вот. Не люблю бегать кругами. Это психологически для меня очень тяжело. Ага. Вот, всячески 10 кругов а Титан или другие подобные мероприятия меня психологически очень сильно утомляют. Вот. Раз, круг два. Эй! Вот, смотрите, какой. Какой строгий. Какой строгий волонтер. Водитель ругался. Вот она не дала ему спуску. Сказала ему что-то на финском. Направил сел в машину и стал ждать. И спасибо. Бежать это, конечно, хорошо, а вот стоять вот так вот, пускать и не пускать автомобили, выслушивать, это, конечно, требует сил, терпения внимание. Спасибо волонтерам, спасибо. Вот, они молодцы. Всегда волонтеры. Это прям помощники бегунов дистанции и хорошие волонтеры это просто спасение. Вот. Любите, уважайте волонтеров, не кидайте с них стаканчиками с водой вот, как на некоторых мероприятиях некоторые бегуны делают. Вот. Относитесь к ним с пониманием, и они будут вас, вам помогать, поддерживать и так далее. примерно 8 километров, больше третьей дистанции пройдено. Это круто, это классно. Вот люди даже из машины выходят, чтобы поснимать. А. офигенно. Вот, все поддерживают. ощущениям. Начинает немного побаливать левая нога, моя стабильная больная ножка. Вот такой навец. А, нет, это специальный вот стеклист для марафонцев. Подъем. О, еще один подъем. Блин, я прям уже сюда боятся того, что будет в конце. Потому что, ну, как бы на карте трассы выглядело достаточно большой. Была очень большая разница между теми подъемами, которые были в течение всей трассы и небольшой набор высоты, который был в конце. Вот. Ну, разница была колоссальная. Я вам скажу. Я потом ставлю куда-нибудь профиль трассы на сайте есть. О, смотри, музыканты, спасибо. будущего питерского. Поэтому пейсмейкеры на час 55 меня еще не догнали. Хотя уже близко, близко половина дистанции. Вот. Напомню, что на алых парусах я слился через... А нет, я вас обманываю. Я слился через полтора круга то есть примерно через 7,5 километров мой темп упал до ниже, ну, примерно я стал бежать на 2.10, 2.05. О, еще пункт питания. Ага. Ну. Так, изотоник, я думаю, мне не нужен. Мне нужна... Вот, ну, Чистая вода. Вот она. Вот. Water. Ого. Вот. Сейчас. Вот так, сейчас я спрячусь. Так, ой, я обогнал пейсмейкера на час 55 надо его догнать, что ли? Или обогнать? О, не знаю, что произошло. Меня правый угол. Может быть, вода попала? А может быть, баф просто Я реально показал, где находится пункт питания. Поэтому а я гели ем. Не вовремя. испытание уже прошел здесь ресторан. Алло, поддержки. Снимают, поддерживают. Смотрите. Народ вообще. Ой, халява. Очень заманчивое предложение, но я не стал соглашаться. не ошибаюсь? Марафон Девять раз пересекает реки. Трасса марафона проходит по девяти мостам. Вот. О. Ура. Я нашел немножко воды. видите, трасса большой. Вы его уже видели. Второй человек видели вначале? начале. Ну и достаточно большой участок трассы проходит вдоль пристани набережной. Ну, как бы что, естественно, так как Хельсинки находится на берегу моря. Вот. Так что так. А я, тем не менее, начинаю помирать потихоньку. Начинаю как-то надо это отвлечься. Вот, но пока не получается. За камеры начинает побаливать включиться. Вот. Так что. Так что так. Вот, но ну, а в целом почти половину трассы я преодолел. Это уже хорошо. Вот. За темпом я уже не слышу, Вот он разбавляется потихоньку, так как меня все-таки все обгоняют. Вот. Ну ладно, главное победа участия и как бы, как бы, как бы. Вот. не буду убиваться сейчас надо будет тренироваться чтобы пробежать кучу других гонок Bonsoir. прогноз мой еще более пессимистичен. Вот. Половина дистанции меня уже обогнали рейсеры на час 55. Вот. Я думаю, что негативная динамика будет сохраняться, поэтому даже не знаю, что и прогнозировать. Наверное, ты ни был, респект тебе. Это реальный диджей стоял, миксовал там с компьютером, с пультом. Ну вот волонтер стоит, пожалея, спасибо. А мы продолжаем бежать вдоль набережной. А вон там он уже разворот. Да, вот так вот все побегут, побегут, побегут и туда дальше. К финишу. С медальками, с водичкой. максимум это добежать до 11 километра и чтобы чтобы меня не догнали пейсмейкеры на 2 часа. Ха-ха. Вот такой у меня план. Денег, кстати, их пока нету. Вот. Зато там есть куча других видов которые меня тренируют. Вот они Вот, и с этой стороны тоже бегуны. О, сейчас будет еще один подъем. Обожаю. Это очень хорошая тренировка перед московским марафоном. Надо будет сравнить набор высоты. Мне кажется, здесь он еще больше, чем в Москве. Вот. Ну, потому что мы бежим и бежим вверх. Вот, просто, просто какой-то горный трейл для меня главным врагом. Вот. Подъем за подъемом прямо. Подъем за подъемом. О, вот все приветствуют. Вот чего не хватает. Все приветствуют. Спасибо. О, 11 километров. Ура! это очень классно. Редко мы трогали таблички. Вот. Вот. Осталось каких-то 10 километров, 100 метров. Вот. Всего ничего. А теперь спуск. О, долготавый спуск сейчас я прибавлю. И может даже кого-нибудь Погоню. Вот. Вот, будьте осторожны, когда бегаете на фон, не выбегайте на дорогу. Четвертый. Встречный ветер. Встречный ветер. меньше половины. Я еще бодр и весел. Я думаю, через пару километров, где-то на 14 я съем еще один гель. Вот. И там дальше будет видно. Но в целом, да, динамика сохраняется. Два 10. Ну, будем реалисты, 2.10. Конечно, где-то в глубине я мечтаю выбежать из двух, но понимаю, что вообще Unreal. Вот. Если я еще чуть-чуть прибавлю, то жара меня напрочь убьет, и тогда это будет уже не 2.10, а 2.30. Так что тренируйте бег в жару, пейте воду. Вот, и вообще занимайтесь бегом, постой, всяким другим бегом, спортом. Вот. Ну, день, день, день, добрый день. туда еще примерно 10 километров и будет вам счастье. Вот так. Снова куча корабликов. Снова велосипедист. сильно стараюсь. Вот, я резиновая жопа. О, да, спасибо. Вот. Поворачиваем. как бы не смешно казалось, но <laughs> я пару раз на абсолютно нормальной разметке убегал с трассы, особенно в жару. Вот, просто ничего не видишь и пролетаешь мимо поворотов, мимо разметки. Так что какая бы ни была хорошая разметка, упоротые бегуны все равно могут ее продолбать. Вот. Это не говорит о том, что она некачественная. 12 километров. Осталось 9. Разметка ну, качественная, просто паруешься, что Ну бывает и хреново. Разметка. как же замечательно, что эта часть трассы проходит в тени. Это просто очень круто. О, офигенно. Партер. А я, собственно, всегда бегу и даже рассказываю вам всякую ерунду. Если бы не было здесь тени, то я бы нафиг плелся бы уже темпом 15 минут и километр и мыл, потому что вот жара. А так и вот жара. Вот смотрите, что там. Там какие-то люди. Вон там он. Не знаю, что это. Они призывают каких-то духов, духов бегунов, Что то мне очень делает, говорит, стоп, не будем им мешать, бежим дальше. Все. День закончилась. Большой участок без деревьев. Вот теперь вам придется слушать мое нытье, пока это жарит, как я ее не люблю, как она мне нравится и так далее. А здесь, тем не менее, какая-то спортивная зона. Люди собрались, рассказывают про теннисные ракетки, вот как ими пользоваться и так далее. Вот. Впереди группа поддержки. наверное, там сейчас группа на 2 часа. Не буду оборачиваться, не расстраиваться. Но, скорее всего, так оно и есть. Ладно, повернусь, Нет, их еще нету. У них шарики были. Такие черные, и розовые. Маленькие, не очень большие, но шарики. Вот. Их легко можно было заметить. здесь что-то непонятное. Все связают, я тоже свяжу. Да, вот трасса идет вон туда. Не самый оптимальный радиус, как показывает, как думает большинство. Ну, я тоже так думаю, поэтому побегу в тени, по обочине. Собственно, на московском полумарафоне тоже все связали возле балочку. И ничего. Не знаю, как бежала элита. Ага, фигачите туда. Спасибо. Вот. Говорит, вот стрелка показывает. Следите по стрелке. О, какой-то офигенный дом. С трубами. Щели. Не знаю, что это. Наверное, какой-то забор или, или полом. Что-то еще. молодец, осталось 8 километров до конца. Это все ничего. Ура, и пункт питания, ура! Можно будет облиться, хотя этот участок был достаточно тенистый. И поэтому, пожалуй, выпью изотоник. бежим дальше. Все, я облился. 13 километров, самочувствие офигенное. Вот, это какой-то завод, по-видимому, наверное, труб. Может, это даже трубы для северного потока. Точно. Северный поток 2. Смотрите, какие толстые трубы, оплетки. Вот. Надо будет уточнить, кто их делает. Возможно, это они. А может, это склад для них. Вот, смотрите, какие большие. Точно. Northern Stream 2. В общем, бежим к какой-то промзоне. Вот. Тут мало людей. Вообще нет машин. Очень классно, круто, но здесь нету деревьев и жарко. Правда, предусмотрительно перед этой перед этим участком был пункт с водичкой. Вот. Кстати, мы пробежали уже половину, а не было ни одного пункта питания. Но там на каждом пункте питания был Red Bull. Или затоник. Ни одно или другое. Чаще, конечно, из Red Bull был на одном, а на, по-моему, трех был там Сейчас я уже не запомнил, сколько было пунктов питания. Поение. Вот. в общем так. Правда, я не видел туалетов, но, возможно, они были, мне просто не надо, поэтому я вышел. Батарейка пока держит. Сейчас посмотрим. Наверное. Держит. вы все увидите. Все будет запечатлено, озвучено. Вот, смотрите, какой крутой мост впереди, но по нему мы бежать не будем. Вот. В целом динамика меня прям радует. Я думал, что пейсмейкер на 2 часа догонит меня гораздо раньше. Вот. Так что, если они меня догонят где-то на 15 километре или чуть после 15 то я попробую зацепиться за ними. И тогда я забью съемку. Вот, не буду с ним менять батарейку, потому на этом я потеряю минуту или две. Вот, а так я смогу выиграть из двух в этом сезоне, так сказать, никого. Ну, по крайней мере, будут реальные шансы. Без двух. Вот. Если они догонят меня в течение этих двух километров, то ну, что надо больше тренироваться. Ничего не поделаешь. Вот, наверное, это большая группа, это они. самом деле из таких лайфхаков у меня еще есть минута или чуть больше из-за того, что я стартовал позже. Поэтому я догонял сначала двухчасовых, потом сейчас 50. Поэтому даже если они меня обгонят, то все равно будет шанс. Наверное, я все-таки попытаюсь. Попытаюсь. Уцепиться. пробежал 15 километров. Вот. Сел одна батарейка, поменял ее. На ходу не останавливался. Все круто. Впереди меня парень, который бежит на час 57. Сзади те, кто бегут на 2. Вот, я где-то посередине. Вот такой вот из себя молодец. Помираю. Сейчас подъем. Вот. Подъем. Ну, стараюсь из двух, стараюсь, стараюсь. Осталось 6 километров. Вот, но не знаю, что будет. Сейчас выпью гель. Вот. Когда будет? Будет видно. противный теплый гель. Очень противный, очень теплый. О, гель подействовал. Еще и спуск. 6 километров. А, вон, 16, 5 километров. Четко я выпил, четко гель. Надеюсь, что через километр будет пункт воды. С питанием, вот. 16 километров. Круто. Всего ничего. 5 километров, 30 минут в легком темпе и медалька у меня. Да. or speaking to somebody? Yes. YouTube channel. Uh, I'm from Moscow. Okay. Every every year I'm running Moscow Marathon yeah. in September. All right. Ah, other <laughs> <laughs> t-shirt. Nice. And I really like this one. It's a uh, beautiful route. See, oh, for me, so many hills. <laughs> and I see map and small hills oh, with all here, always here, and a big hill in the near, near finish and I think it's it's the this all at small or oh, that's gonna be a fun, fun finish but in the finish it's so great for me oh and so hot for me it's hot um, my dream run marathon uh, four hours. Yeah. First marathon uh, 2030, five, six years ago. Where? Uh, in Moscow. Uh, four hours, training. Uh, really good. In my 32 kilometers. Uh, oh. oh yeah. Never again. Never again, never again. Did you finish? Yes, finish. Uh, two weeks I was. <laughs> Don't walk. <laughs> Don't run. Uh, another year. Run four house. 40 minutes. Or 10 minutes. Yes. Next year I'm broken my leg and no run. Well, six months, no run. Oh. Uh, and to uh, 2016, 2017 run fourth house. It's going minutes. One week ago, I'm running two house. This is only my second one. I did London, home in February, March. That's it. Uh, one year ago, in August in Moscow, was half marathon. Uh, temper, temper. Uh, 28 degrees 28 uh, 5 kilometers and I was now I tried to go go go 10 kilometers friends no. <laughs> two hours 28 degrees 2 hours 40 minutes it was <laughs> walk, not <laughs> running, walk. adiós общем, вот он был обещанный подъем. Фух, теперь обещанный небольшой спуск. Фух, было тяжело. знакомые лица. Уже куча знакомых встречают, видите, на трассе улыбаются. Видите, какие бегуны. Позитивные, доброжелательные. О, тоннель. И тень, прохлада. Ого. Очень хочется остаться здесь, отдохнуть, но надо идти вперед. спуски, ура! Стали появляться спуски. Фу, еще же в гору бежать. Вот раз проходит до железной дороги. Ура! Это значит, что мы приближаемся к железнодорожному вокзалу и, соответственно, к финишу. Видите, электричка. зелененькая такая, позитивная. Вот. Значит, скоро финиш. И это не может не радовать. Ну, собственно, 18 километров. Да, осталось меньше трех километров до финиша. И ну, я не знаю, сколько я уже бегу. Сейчас 41. Ну, кстати. Хм. Час 41. 3 километра по 6 минут. 18 минут. А я не так уж и плох, как казалось. Конечно, еще ничего. Нет. Это ни о чем не говорит, но динамика лучше, чем я предполагал. Может быть, это был не тот самый адский подъем. Вот. В общем, я себя настраиваю на максимальный негатив, чтобы потом такой добежал. И так о, какой-то молодец. Вот. В общем, когда будет 20 километров, начну рвать на все деньги. такие дела. А, слушай, икры мои, икры, колени, икры, колени, колени, икры. А -а -а. И плечи. Я начинаю чувствовать стабилизатор гораздо позже, чем ожидал. О, спасибо. 12. Ура. 2 километра. Это не может не радовать. Вот. У меня, наверное, сейчас начнется словесный понос. Потому ну, что очень устал. Очень устал. Э, Все поддерживают. Еще один пункт питания. Бурдак. Вот Red Bull. Сейчас он меня клювит. И я рвану куда-нибудь. Ну, так, все. А. Все, не надо станут. 2 километра 100 метров. Это 12 минут с небольшим максимум. Вот. Время час 45. Нормально, я укладываюсь 2 часа. Надо час 50 не укладываюсь. давай, давай. Стало всего ничего. На шаг переходить нельзя, но рвать. Рвать не обязательно. тень будет, то будет хорошо. равно есть небольшой подъем. А сил уже нет. Но из двух я должен выбежать. там сейчас спуск. Ура. Ура, ура, ура. Спуск, разворот. nerwa jest. No ale tego nie zacyklo Конечно. Вон уже финиш. осталось всего ничего. Все, 20 километров. Ура! Осталось 1 километр и 100 метров. Ого. По-моему, фотографу давал номера. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Deutschland. Я слышу дадящую музыку. велосипедист. Вот он там сзади бежит. Тоже молодец, такой весь замечательно. Эй, уже финишировал. Молодец. mieltä tutustuu tapahtumat Orion suosittelen lämpimästi. Voin kertoa teille, millainen kattaus on tänään. Круто, я пробежал этот офигенский Хельсинский. Я в этот раз не забуду. Финиш! У. У. Да. В общем, это был это был... Oh. Oh. Thank you. Oh. Thank you. Oh. В общем, это был хельсинский полумарафон. Фу. О. Вот. Собственно. О. А. <laughs> просто было непросто, было жарко, было ветрено. Вот, но было быстрее, чем кажется. Вот, так что сейчас тут какая-то очередь, наверное, за продуктами, за водой. Вот, пойду тоже <coughs> постою. Вот, можно вылезти. О.